Y de ta, Quirinjú, Moa Juan Diosa, Gañago. Buenas tardes a todos, hermanas, y hermanos. Con el permiso de la comandancia del EZLN y el Congreso Nacional Indígena, vamos a leer lo que es la invitación al Festival Mundial de las Resistencias y la Rivaldía. La tierra que nos dio nacer, que nos da la vida y finalmente descansamos en ella eternamente. Por eso somos todos los colores que somos, todas las lenguas que hablan nuestros corazones. Por eso somos pueblos, somos tribus, somos nación, somos los las guardianas y los guardianes de, estas tierras, de este país, México, de este continente y del mundo. Oye.